está un poquito como Wilka Newsta en Perú. ¿Cómo se dice como Wilka Newsta? Sí, Apuray. Apu? ¿Cómo se llama? Apu, Apu Amandipa. Apu Amandipa. Hay Tiqueros. de Nación Queros. Nación Queros, Mi nombre está Francisco Apaza Flores, Comunidad Antena Queros. Corte do Peru. Eh, a mi amigo está invitaron el señor Hans Martin Bex, eh, el que a mi amigo Alemania, uh, ahora está, nosotros están, llegaron eh, a Alemania, eh, nosotros muy feliz, con amigos, juntos. Ist es jedes Mal ein großes Erlebnis, mit Don Francisco zusammenzuarbeiten, denn durch ihn kann ich seine Welt und die Welt der Keros immer besser verstehen. Und ich begreife, was die Inka-Tradition uns vermittelt, nämlich wie wir uns mit dem Leben und der leichten Energie des Universums verbinden können, uns mit ihr austauschen können, um dadurch innere Kraft, Ruhe und Ausgeglichenheit zu erreichen. Und das Schöne für mich ist, dass wir dieses Verbundensein und diese Kraft mit Hilfe von einfachen Übungen, aber auch mit Hilfe von schönen Ritualen erreichen können und in diese Energie kommen können, unabhängig davon, was gerade um uns herum passiert. ¿Te recuerdas nuestra ceremonia con mi tu Apu, Apurain? Sí. Um, queremos hacer una misma ceremonia. Perfecto. Además, esta tradición antena espiritual como semilla de Inca. Es en es en Inca, y Cuyari, Inqueros, se vive Inca y seguridad baitite y eh, mexicana baitite. Se contaba y eh, mi Habilito, habilito. Tataras habilos. Für mich ist Don Francisco ein großer Heiler und jemand, der unglaublich viel weiß. Es ist sehr, sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und daher lade ich ihn wie auch andere große Meister regelmäßig nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich ein um Menschen dort die Möglichkeit zu geben, einen Kero und seine Arbeit live vor Ort kennenzulernen. Ich habe mit Don Francisco in den letzten Jahren viele Despachos gemacht. Kleine Mandalas der Inkas. Despachos sind wunderbar dafür geeignet, Danke zu sagen oder Wünsche zu manifestieren. In meinen Kursen vermittle ich das spirituelle Wissen der Inkas und zeige Menschen, wie sie Liebe, Zuversicht und Kraft erhalten, wie sie ihr Leben leichter machen können. Ich liebe es, meine Erfahrung einfließen zu lassen, die Weisheit großer Lehrer und auch kraftvolle Übungen, die seit Jahrhunderten von Lehrer zu Schüler weitergegeben werden.